Hello, one, two, three. Namaste, Namaste, Namaste 디디바이야. 이번에 날씨가 좋아져서 베란다에 있는 화분을 정리했어요. And can you introduce which plant we plant? We plant so many things. Mm m m Now it's growing. m m like we plant this banana look Acha, so this banana Hmm. banana is my favorite so look we bring it from morning hill wow uh, it's growing very well I think uh, like uh, Korean uh, they don't know the how banana growing. Maybe it is my first. Uh, I also it's my first time see the banana. Uh, hmm. how banana is growing. Mm. Why? You don't have banana? Korea is not a garam uh, place, no? Okay. So, banana we every time uh, uh, export. export, yes. Okay. Uh, mirchi. And we have a, a This is uh, lemongrass now. अच्छा. It's growing very well. It's बहुत छोटा है. Yes, but I think it's good for now. Oh. And what is this? This is tomato. अच्छा. Now we have a lot of tomato. And uh. now we this is. Uh, I think this plant is Kira. Mm. Mm-hmm. This is also uh, Kira, what is called in Oi. Oi, and this is tomato. Lot of tomato. Chili, and I uh, pumpkin, you know, pumpkin. I plant pumpkin also. So I think it will grow. Oh, three. Either have tomato. Don't touch tomato. Don't touch tomato. 음. 그리고 저희 집에 친구가 놀러 왔답니다. 진드기 무바라이 두 친구는 이시키에스탄 밴드에서 활동하는 데브와 바락이에요. 이시키에스탄 밴드의 노래는 위에 있는 링크를 따라가시면 들으실 수 있답니다. 잠깐 노래 듣고 갈까요? लाली तेरे लाल की लाली तेरे लाल लाली बेखण मैं गई मैं आप हो गई लाल मुख कहा आकाश में ना तो कौन क्रिया में कर्म में ना जोग बैराग में ढूंढोगे तो मिल जाऊंगा एक पल की तलाश में 대부의 도움으로 저도 이시키스탄의 노래를 불러보았답니다. सुबह हुई आंखें खोली तब मैंने जेबें टटोली एक में थे पचास दूसरी खाली बता दो मेरे पास तीस रुपया है अस्सी रुपये हुए अपने अस्सी रुपये के सपना अपना है So Ade, what happened to you? I'm Papa. And I'm Mama. yes. yes, बेटा. और हमारा डॉटर उधर है. अच्छा. <laughs> Yeah, can you see? 이번에 이시키스탄 무비에 깜짝 출연도 하게 되었어요. 완성된 영상은 이시키스탄 어, 유튜브에서 확인해 주세요. Okay. Hello बेटा. Bye bye. हाय हाय करता हूँ. ये देखो मेरा बेटा है. बहुत अच्छा. <laughs> 오늘도 저희의 영상을 봐주셔서 감사합니다. कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और अलार्म घंटी को दबाएं. चलो बाय